6 Euro pro Quadratmeter bezahlt. Dieser Quadratmeterpreis soll auch für den Kauf der 51 Quadratmeter durch die Marke Libo herangezogen werden. Die Fläche von 51 Quadratmetern ergibt sich wie folgt. Abschreibung des Landstück 7 vom Grundstück 1972 EZ29 im Ausmaß von 65 Quadratmetern, Zuschreibung zu Grundstück 1973 EZ50.000 öffentliches Grund Abschreibung des Brennstückes 8 vom Grundstück Nummer 1973 EC 50.000 öffentliches Gut im Ausmaß von 40 Quadratmetern und Zuschreibung vom Grundstück Nummer 1972 EC 29. Äh, das Renngrundstück 6 vom Grundstück Nummer 1971 EC 2533 GKB im Ausmaß von 45 Quadratmetern zum Grundstück Nummer 1973 EC 50.000 Marktgemeinde Libo. Das heißt, wir geben was mehr und kaufen noch ein bisschen mehr. Gibt es auch Fragen? 1. Soweit stelle den Antrag der Gemeinderat, über die vorliegende Vereinbarung zwischen der Marktgemeinde Liebhoff und Herrn Adolf Sollte über den Verkauf von 51 Quadratmetern zum Preis von Euro 6, somit gesamt 306 Euro in seiner Gesamtheit beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte mit Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen, Tagesordnung äh, Punkt A einstimmig beschlossen. Punkt B Durchführung des Teilungsplanes GZ 81 16 des Herrn Versparen, wir stellen den Antrag der Gemeinderat für die Durchführung des Teilungsplans GZ 81 17 und 16 des Herrn Diplomenschen der Georg Kerschbauer beschließen. Für die drei 6 und 7 soll die Widmung zum Gemeindebrauch beschlossen werden, für das Grundstück 8 die Widmung zum Gemeindebrauch aufgehoben werden. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen, Dankeschön. Auch dieser Antrag ist einstimmig angenommen. Somit sind wir am Ende der öffentlichen